Thank ừ. you. mismo mi कपूर खाली डोले नशा में बोले मरती जान बंद रूम बोला जी खून पैदा पिसाई फल खून दो हे बोला जी एगो खून कैदा पिसाई फल खून boy. भले खून कई Baby ले बकन हवा पर सब गोटा कांवर मरले बाबूटी तब बढ़ल बपावर केहू ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सभे लगावे जयकारी धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धहिले बा कान्हावा पर सब गोटा कांवर मरले बा भुट्टी त तो बढ़ल बा पावर केहू ना करी हमन से रंगद लारी मिली जुली सबे लगाओ जयकारी धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव केहू न केहू से कम बाटे हो बोला तो सब बोला बम बाटे हो बाबा के भगती में लीन बाटे हो देखे वाला अजब के सीन बाटे हो धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव भइले बकनावा पर सब गोटा कावर मरले बा भुट्टी त बढ़ल बा पावर केहू ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सभे लगाओ जाए कारी धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव माझी में बरसत सावन के बदरिया जलावा से भरल छल के गगरिया दामू सिंह के गाना देख बजता ते हो अरुणालु दान सभे ते हो धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय सिंह धोइले बा कान्हा पर सब गोटा कावर मरले बा बूटी त बढ़ल बा पावर केहू ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सबे लगाओ जयकारी धारी जल सोमारी का बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी का बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव अपने घर के रौरियानी उनी सुनिए भोला दानी डूबे घर के रौरियानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल छौना बर घर में पानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल छौना बर घर में पानी सहोला से सुन ये भोला दुख होला हमार हो जाके बाजार से लाइए भोला कदी न पली के हार हो कदी पली के सुनी रउआ से विनती करी ले रउआ यही रहनिया से डरी ले डरी ले दुखों में बा गौरा रानी भोला हमारा परसानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठौना बर घर में पानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठौना बरधर में पानी घुसल ठौना बरधर में पानी

छूटल पलानी में रहिले ये ढेर दिन से गजन सहिले रति कान थोपरे मिछा ओ करे के बोलाली भोले दान तनी बंदी क दिन यानी घुसल ठौना बर घर में पानी तनी बंदी क दिन यानी घुसल ठौना बर घर में पानी सुनी सुनिए भोला दानी तुए घर के रंग ओरियानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठेउना बर घर में पानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठेउना बर घर में पानी रुपया बाका पर सजाई दस रुपया में जल बीस रुपया में सोना बम जल चढ़ावे के बीस रुपया में सोना ये बम जल चढ़ावे के पी पचास हमारा सौ बना